ここは英語脳を強化していくスタジオです。ビジネスの知識やテクノロジーに特化した内容を日本語と英語で聞き流していただけます。リラックスした時にゆっくり聞き流すことをお勧めします。はじめは英語と日本語で今日のテーマを届けます。その後は単語やフレーズを説明しながらインプットをアウトプットに変えていけるように 英語で考えてみましょう。最後には、英語を完全に身につけるための日頃に使える活用方法をご紹介しますので、ぜひ最後まで聞いてください。このチャンネルは三角語を喋る私の経験をベースに、力を抜き、自然体のまま言葉をマスターしていく方法を伝えています。聞いてくれてありがとう。それではビジネス英語の時間を 楽しんでください。今日のテーマは第4次産業です。始める前にお聞きします。英語上達させる明確な目標はありますか例えば、海外で仕事をしてみたり、海外で数年間暮らしてみたり、日本で海外企業とコラボをしたりとか。私は昔、日本語をマスターして 日本で暮らす夢。日本で暮らす目標があり、日本で暮らす目標がありました。今は叶えています。人によって理由は違うと思いますが、ぜひ今日もそれを意識しながらエピソードを聞いてください。そうするときっと内容はさらに振動していきます。最初はゆっくり英語で読みますね。少し難しいので テキストを見るのをおすすめします。テキストのリンクは紹介文の中にあります。The fourth industrial revolution refers to the current and evolving environment in which disruptive technologies and trends such as the Internet of Things, IoT, robots, virtual reality, VR, and artificial intelligence, AI, are changing how modern people live and work. 第四次産業革命とは IoT, Internet of Things, ロボット、VR, Virtual Reality, AI, Artificial Intelligence などの破壊的な技術やトレンドが我々の生活や仕事の仕方を変えつつある。その今の環境のことを 指しています。Since the mid-20th century, the Third Industrial Revolution, often known as the Digital Revolution, has featured the development of computers and IT, information technology. Because of the explosiveness of its growth and the disruptiveness of its technologies, the Fourth Industrial revolution is regarded as a new age rather than a continuation of the third. According to Professor Klaus Schwab, founder and executive chairman of the World Economic Forum and author of The Fourth Industrial Revolution, the new era is distinguished by the speed with which technical breakthroughs occur, the extent of their scope, and the enormous significance of new systems. 20世紀半ば以降、デジタル革命とも呼ばれる第三次産業革命では、コンピュータや IT、情報技術が発展してきました。第四次産業革命は、その爆発的な成長と技術の破壊性から、第三次 産業革命の延長線上にあるものではなく、新しい時代とみなされています。世界経済フォーラムの創立者兼会長であり、第4次産業革命の著者でもあるクラウス・シュワブ教授は、新時代の特徴は、技術的なブレイクスルーの速さ、その範囲の広さ、そして 新しいシステムの影響力だと主張しています。The first industrial revolution, which occurred in the 18th and the 19th centuries, saw a shift from largely agricultural civilizations to increasing industrialization as a result of the steam engine and other technical advances the Second Industrial Revolution, which was fueled by electricity, saw the development of industries and mass production, as well as technical breakthroughs. 18世紀から19世紀にかけて起こった第一次産業革命は主に農業を中心とした文明から蒸気機関などの技術の進歩により 工業化が進みました。第二次産業革命では、電気を利用した産業の発展と大量生産、そして技術の飛躍的な進歩が見られています。Specific fourth industrial revolution technologies include but are not limited to the following. 第四次産業革命の具体的な技術としては、 以下のようなものが挙げられていますが、これらに限定されているわけではありません。Artificial Intelligence 人工知能 Robotics ロボット技術 Virtual Reality 仮想現実 Mobile Devices モバイル機器 3D Printing 3D プリンター smart sensors, smart sensor, big data analytics, ビッグデータとビッグデータの分析、augmented reality, AR, 拡張現実、quantum computing, 量子核パソコン。それでは単語やフレーズの説明をしていきます。このエピソードのテキストは 紹介文の中にリンクがあります。ぜひそれをクリックして、テキストを見ながら学ぶことをお勧めします。The first one is the fourth industrial revolution、え第四次産業革命なんですけれども、そのままなんです。The fourth 第四次 industrial、え工業産業 revolution 革命 ですね。今の私たちが住んでる時代は第4次産業の革命が進んでいて、第三次と第四次の間なんですよね。だからこの時代はたくさんの変化もあり、いろいろ仕事の仕方とか生活のスタイルも変わっています。次は disruptive technologies。破壊的な技術です。disruptive というのは破壊的。technology は技術ですよね。 で、この言葉正直日本ではあんまり出ていないんですけども、英語圏ではすごく、あの、数年前からも流行っていて、例えば Airbnb。確かに一つもホテル持っていないんですけれども、みんなのリソースを活用することで、世界で一番大きなホテルチェーンを運営しています。で、そういうのはやっぱテクノロジーがなしではできないことなので、資源をうまく活用する というプラットフォームとか、テクノロジーに関するものであれば、disruptive technology。なぜかというと、今までのやり方を破壊して、壊して、新しいルールを作るので、破壊的な技術と呼ばれています。次は、explosiveness。explosion という言葉を多分ご存知だと思いますが、それは爆発ですよね。explosiveness はもう本当に爆発的。それも名詞になっていますが、えー、原文をまず見ていきましょう。Because of the explosiveness of its growth. そう、まあ、テクノロジーの爆発的な成長。で、ここはちょっと難しいかもしれないけど、この名詞と名詞 growth と explosiveness の間に off が入ってるんですよね。で、これを簡単な英語に変えると、 the explosive growth とも言えます。つまり、形容詞と名詞というパターンもあり得ます。で、このように explosiveness of the growth っていうのは正直若干書く時の英語なので話す時は簡単な英語を選んだ方がいいと思うので explosiveness を覚える時は explosive と explosion この3つのパターンも 全部覚えていくといいかなと思います。次は Klaus Schwab, the founder and executive chairman of the World Economic Forum and author of the Fourth Industrial Revolution, the new era is distinguished by the speed with 何々何結構長いんですけどもでこの Professor Klaus Schwab、え教授なんですけども彼が出張しているのは第四次産業の特徴は以下のように分けられています。で、その特徴付けという単語は distinguish なんですよね。で、ここは passive 受け身なので is distinguished by 何々 何々に特徴されていますという言い方になりますが、まあ、意外と受け身の時は日本語と英語の考え方は似てるんですよね。例えば日本語は何によって特徴をつけられています。で、英語は This is distinguished by 何々ですよね。だからその何々によってというのは by の後に出てくるものとは一致しています。ただ、前か後ろかっていう 違うだけなんですけども、受け身の時は結構受け身のままで多いんですよね。日本語も英語も。次は agricultural civilizations。agriculture というのは農業なんです。で、agricultural というのは農業的ですよね。civilization は文明。なので、農業の文明。それが第一次の産業革命なんです。 最後に説明する単語なんですけど、fuel、燃料ということなんですけども、ちょっと原文読み上げます。The second industrial revolution, which was fueled by electricity, saw the development of industries and mass production, as well as technical breakthroughs. 第二次産業革命は electricity 電気に、えー、電気が燃料で 発展してきたっていうことなんですけど、it is fueled by というのは、それを支えるエネルギーという意味なんですよね。The car is fueled by electricity. で、この車は電気によって、えー、まあ、動かしされている。電気が燃料になっているということも結構多いので、もうそのまま文字通り fueled by で、車とか、えー、電車だとかでいろいろ使えるし、このようにテクノロジーの後ろにある力を表現したいときは、it is fueled by 何々っていう風に使うことも可能です。ここからは discussion topic に入りたいと思います。で今回の discussion topic は How is the fourth industrial revolution affecting your daily life? Do you have any examples? This, this question really depends on how much you love technology. For example, uh, I don't know what type of phone you use, but the, the type of phone I use, it has like a fingerprint recognition and it also recognizes my face. So it unlocks the screen. I'm pretty sure that iPhone does the same thing. Um, but like you know the idea of having your face <laughs> as like the key to unlock the phone i think that's kind of revolutionary and that's definitely one of the newer technology it's definitely making my phone more secure and i believe such technology depending on where you apply it to can really improve the quality of your life Having more options means there are more varieties and it can benefit more people technology can be a great helper and it can help a lot more people who have different abilities or disabilities. At the same time, it can be a danger to certain people. So it really depends on how you use it and how you want it to be used. I truly, truly believe that nothing in the world is purely evil or purely good. It really depends on your intention and how you want it to utilize it. It's inevitable that the fourth industrial revolution is coming. My only wish is I can really focus myself on the positive side so I can get more creative to use them and uh, really have them to be part of my life in the future. I think that using imagination to the good use might be the real important thing to adapt to the new world. What do you think? How is it changing your daily life? If you do have some examples, please share, or you can just write it down in English. 日常生活の中で第四次産業の影がすごく毎日見えているのは携帯だと私は思います。まあ、どんな携帯を使っているかによってなんですが、で私の携帯だと、えー、あの、指紋を認識する機能もあれば、顔の認識もあります。もちろん他にもあるんですけども、でも顔認識とかは本当に最新のテクノロジーなんですよね。 でこのようにたくさんのバラエティ、選択肢があるから、まあ、いろんな、えー、例えば手が不自由な人とか、目が不自由とか耳が不自由な方には、すごく選択肢も増えるんじゃないかなと思います。まあ、テクノロジーイコールバラエティなんですよね。でこの世にはおそらく、もう100%いいもの、100%悪いものっていうのはないと思うので、どんなことでも、私たちの考え方、 私たちのインテンション、意識主体でどのように使っていきたいのかによって、ものが、まあ、いいか悪いかに流れていくんですよね。なので、まあ私の願いは本当にたった一つなんですけど、まあもう避けられない第四次産業が来た時に本当に自由に平和にいろんなテクノロジーと暮らしていけたらいいなということなんですよね。もうクリエイティブなことをしながら もっと面白いことを考えて作りたいなとも思っています。今日は学習タイプについて話したいと思います。で、この話は全部、え今の英語の勉強、あるいは他の勉強も使えるんですけども、学習タイプは意外と活用されていないケースが多いのです。で、まず学習タイプは何なのかというと、 簡単に分けると VAK っていう3つのタイプありますが、えー、ビジュアル学習者とし、えー、聞いて聴覚が鋭い学習者と体験型なんですけど、で、ほとんどの場合、人はミックスなんですよね。で、ここでクイズです。学校で一番成功が得られる学習タイプは何だと思いますか実はそれは 資格の学習者なんですよ。でなぜかというと、ほとんどの場合、本をじーっと見て暗記したり、まあ、何か書いたりするんですよね。まあ、先生の話を聞いてメモしたりとか。で、これは視覚学習者の方が一番有利なんですよ。まずじっとして座れます。でも他の学習者はこれがあんまり自然ではないことなので、 結構勉強がすごく努力しなきゃいけないケースが多いのです。実は私は視覚学習者じゃなく、聴覚と体験学者のミックスが多いんです。でつまり、私にとって一番いいのは、じーっと座って本を読むのではなく、何かを聞いたり、動画を見たり、で、自分で会話したり、何かを書いたり、あるいは実際に出て実行したりするのが一番の学びになるんですけど、正直、 あの、資格で全部知識やられる方が、本当に素晴らしいんですよ。早いし、もう、あの、本当に活用のエリア、範囲も広いんですけども、聴覚と体験型のミックスであれば、自分で本当にやってみないと学ばないタイプなので遅い方なんです、最初は正直。だから学校で なんかそう、あの、じっとして座れないとか、 <laughs> なんか動いたいとか、なんか体のこっちがちょっと熱いとか、ここが痒いとかって考えるのは、 <laughs> 正直、あの、体験学習型の特徴なんですけども、で、自分を変える必要は全くありません。むしろ自分の特徴に合わせた方が良いのです。で、私は最後は、日本語は独学だったので、もう最初からもう、無理なことはさせないタイプなんだから、 正直自分が本をじっと、じっとして読めないのを分かった時に、あ、他の方法ないかなって考えるようになったんですよ。で、その時は結構一番やってるのは音楽聴いたり、アニメ聴いたり、で、後ほどは漫才とか、あの、NHK も聞くようになったんですけど、聴覚するから、なんかこう好きなことをしながら、何々ながら、まあこのポッドキャストみたいなように、あの、情報が入ってくるんですよね。それ聴覚の鋭い人にとってすごくいいんですよ。 なので、もう他のことをしながら吸収できるので、動くっていうことも大事なんですよね。なので、もし、ああ、これじっとして読めないんだよね、と思った時は、オーディオブックを探したり、あるいは YouTube 動画を見て、まあ、音声に書いた方がいいので、そちらのものを中心に見てください。 で、そして体験型学習者というのは実際にやってみないとわかんないので、体験学習者の特徴としては、運動神経がちょっと良いのですよね。なんか動くのが好きなんです。で、私は体験学習者の運動神経はないんですが、口を使うのが好きなので、えー、実はですね、あの、結構後半だったんですけども、自分の学習タイプを分かってからやり始めたんですが、 すべてのノートを録音して、試験の前に録音して、えー、まずそれを聞いた後に、とチャプターごとに自分を、まあ、先生と生徒っていう二つの役に分けて自分に教え込んだんです。もちろん歩きながら <laughs> 本をあの手に取って自分に質問しながら答えてたんですよ。 もう本当に何なんだこの人っていうこのなんですけど、まあ結構内気なので外でやってないんですが、全部誰もいない時に私自分で部屋の中でやってました。なんだけど、正直このやり方は私のすごく合っていました。で、1時間2時間ぐらい、まあ5つのチャプターを復習すれば、もうね、5時間座って本読んでも全然頭に入らないのに比べたらこっちの方がいいので、だから自分の学習タイプによって 英語をどのように学べばっていうのは、もうある意味自分の心に聞かないといけないんですよね。苦しいよなって思ったら、もしかするとそれは今じゃないし、あるいは全然勉強のスタイルが合っていません。だからこそ苦しいまま勉強したらいい結果は得られません。そして英語に対する苦手意識は増えるだけなんですよ。苦しいから頭の中では、 やりたくないよな、なんか甘いもの食べたいよなっていう思いが出てくるので、雑念が多いのです。だから自分に合う方法であれば、やっていって、なんか面白いっていうふうに思うから、集中力は自然に上がるのです。ぜひ、えー、あなたの学習タイプを考えてみて、もし、これ結果ないよね、やっていってもしょうがないよねって思ったら、本当にやめてください。 それで自分に合う方法を探してみて、そうすると、えー、普通、例えば2年頑張らなきゃいけないことは半年で1年間でできちゃうかもしれないので、ぜひやってみてください。最後まで聞いていただき、誠にありがとうございました。このエピソードの記事は紹介文の中にあります。詳しく学びたい方は、文字を読みながら聞いてください。それでは また会えるのを楽しみにしています。